fils à papa toza na ye ye vraiment donc euh, soki omoni ye omoni dadi dikambala parce que baartiste baka ndenge wana ozobima na moto ya mutu okoma omona ndi obungaka na mokili donc ndi oyo oleki mais omoi azozwa encadrement nga papa naza wana azoka encadre fils ya papa donc yesu azojoue vraiment dadi dikambala kolongola te kobakisa te yannick fils à papa ozo comprendre donc na kati ya groupe na biso beta tour na répétition komona babiloko na oyo dadi anoloba mingi ye bilengi ye toza na ye nga mokristu jm nouveau ne yango oyo makambo ezokende oyo balobaka na kikongo kisalu ebanda Et voilà, mesdames et messieurs, c'est encore un plaisir de vous retrouver dans cette émission Canal de Star. Canal de Star présenté par moi-même, Naomi Moussa et Air Force One Cable Mère. Kande na biso ya bino bomesana kobenga cable mère pour nga nde na alimenter ba emission ebele voilà merci na bino nionso vraiment bo tirer ba attention na bino merci na ye moko boss na ngai Heritier Kaleba Heritier Kaleba PHD Yongo balobi mon cordon PHD Yongo Ornella Musai mama sociale balobi Total respect na Ornella Musayi ma grande sœur cherie Jolina Ikukumu nayebi ke boza vraiment ebele devant devant ba petite ecran na bino bolanda emission na bino emission na bino canal de star sur HD Consulting TV vraiment bo continuer ko s'abonner bo s'abonner massivement bo s'abonner massivement sur HD Consulting TV comme d'habitude boyebi ke nayambelaka bino ba star na emission na bino canal de star leo nayambeli bino cordon ya groupe le nouveau nœud Je pense que nionso ekoleka bien emission ya lelo. Voilà merci nayebi ke oyebi ye na ba ndenge ebele aza pe journaliste asalaka emission donc babengaka ke mingi mukristu eh voilà merci mukristu okoyebisa biso groupe le nouveau ne donc okobetela biso parcours ya groupe oyo ebimeli wapi tomoni mbala moko nouveau ne na kati ya ya ba TV na biso okoyebisa biso ebandaki ndenge nini? Ouais merci euh, nao. Vraiment le nouveau ne ebotami nango kaka ndenge kombo yango oyoki sika le nouveau ne donc toza nanu ba bebe nanu kutu tokokisi pe cinq mois te mais mama na succès dejà na Kinshasa donc tozo kanga quatre coin donc na ndenge moko ya terrible donc le nouveau ne ebotami beaucoup plus na sima ya liwa ya l'icone ya theatre na biso artiste ya munene oyo topesaka respect mokili mobimba bayebi Dady Dikambala tapis rouge mobali ya pembe le nouveau ne paix à son ame donc na sima ya liwa na ye toyokaki ba groupe ebotamaki ebele par ci par là Alors la grande mwasi ya malonga mwasi ya kitoko afandaki alobi tse Eni Etumba alobi non po na bosana po na image ya mobali na nga ekende ndenge wana te faut to cree alors abengisi nga etant que cordon abengisi Fifi Mandangi abengisi Shida Ibula tovandi tovandisi idologie tolobi non tovandisa kombo ya Dady Dikambala etikala Yango omoni tosalaki groupe oyo na kombo ya le nouveau ne pona kokanisaka toujours artiste na biso oyo atika biso. Voilà un peu na mokuse epayi wapi le nouveau ne ewuta. Voilà le nouveau ne eza dejà na combien de mois d'existence? Voilà le nouveau ne jusque là toza kaka na cinq mois nde nautaki koloba. Donc tobandaki yango nanu na ba chaine na biso ya YouTube donc oyebi mais moto lokola ebandaki kopela mingi ena etumba wana moto na ye ba chaine ya Congo eleli lelo tofandi na ba chaine na biso ya Congo makambo nionso ezokende pepele film ya liboso ezoleka pepele donc voila. Voilà merci merci na ba fan nionso na lobi TV ekoti elengi toza na mosantu cordon ya mokristu mokristu ye wana kaka mosantu voilà merci eh, toza na mokristu eh, ya cordon ya groupe le nouveau né mais mokristu okoyebisa biso TV lelo tomona TV ebebi tozomona epuis ba difficultés ebele Na kosala groupe c'est pas facile na yebi te qui est derrière vous. Na kanisi mon boss Seko Black TV na Toulouse na lobi te ke ye mutu aza derrière biso wana eza kaka libanga ya boss na ngai donc esika azali je vous salue en tout cas Nzambe kaka nde mutu aza sima na biso ya mama Naomi donc Nzambe kaka na musala omoni nde balobaka Hum tolinga su kobeta beta lisolo te parce que temps esi eleki aza su veuve te hein nzambe atikaka bana na ye te maman ndenge atikalaki azalaki tolobeli yango dejà na ba chaine ebele mais tika nalobela yango pe awa maman atikalaki delaisse hein ba artiste ebele batiaki maman le cote mais kasi nzambe oyo tobondelaka nzambe alobi te nakotelemisa yo nakotinda nakotinda batu pembeni na yo po groupe oyo etelema yango omoni lelo tango ozotuna ngai qui est derrière toi en tout cas qui est derrière notre groupe c'est Dieu tout puissant. Ndenge olobi wana batu balingaki kaka ba sabote po kombo ya ilicone Dady Dikambala elimwa na mokili mais Nzambe oyo tosambelaka apesa mutu pe makoki na ba capacite ya kolamusa toujours yango wana mama Eni alamusaki groupe oyo mama Eni aza dejà artiste azalaka dejà artiste donc eza te après liwa ya ya licone nde akomi kosala theatre non azalaki dejà na kati ya monde oyo ba depuis ba ba ba ba ba ne Omoni mais lokola mobali alingaki vraiment te que muasi akota monde wana trop nde azalaki un peu reserve mais ba film ebele ya Dady Dikambala mokili mobimba eyebi c'est la grande mutu akoma ba film wana donc donc aza na kati ya monde yango et puis à part ça ayebi ndenge na zoba na YouTube hein azalaki beaucoup plus journaliste kosala ba emission na ye na YouTube ndenge mobali na pesaki principe tala bolingo nde ezalaka mwa ba principe na ba logique moko boye yango omoni abandaki kotambola na yango donc ntango amoni ke mobali akufi mokili elingi esala neti kaka ndenge tobosanaka ba artiste soki akei akei alobi te wana aza papa bana hein, bana bazali na bino fo nalamusa po après kokende ya dadi atiki mpe ba masta na ye ti atiki mpe ba pretre ya minene na mikili alors fo eloko elamuka pour que ba pretre na base ba, hein, base retrouvaka Ndenge toyoka tomonaka na musique oyoka vraiment Madilu Adaya hein, président Madilu Adaya mais orchestre ezo vivre ah, ba prêtre na bayoka bayoka mwa musique wana ya kala na musique oyo Dadi alingaka mingi ntango azalaka na bomoi osomona na biso mpe tosala eloko moko bongo eh, vie akenda na artiste akenda mais tolingi te nkombo na ye ekende libela te tolamusaka yango parce que artiste ne meurt jamais eza lokola biso mpe nde toza be bamokristu oyo lelo tokokende to Mais ba oeuvres tobandi kosala to ba oeuvres tosalaka na mokili ekotikala c'est ça le monde artistique. Voilà merci kanda olobi l'artiste ne meurt jamais est ce que na kati ya groupe na bino toko zua penza batu oyo penza bako incarner penza role ya Dady dikambala penza correct to sentir vraiment yael suzuki tommy na tapis rouge penza azongi pe puis batu pe ba ndimi bino. Ahh mwasi kitoko question na yo esali nga esengo lisusu wewe vraiment na kati na groupe na biso toza na acteur moko donc voilà d'ailleurs otalaka film ozo mona ye eh, fils à papa ya toza na ye ye vraiment donc soki omoni ye omoni Dady Dikambala Malgre un peu de negligence hein parce que ba artistes ba ndenge wana ozo bima na na moto ya mutu okoma mona on dirait obunga kaka na mokili donc on dirait yo oleki mais au moins azo zwa encadrement nga papa naza wana azo ko encadrer fils ya papa donc ye soki azo jouer vraiment Dady Dikamba kolongola te kobakisa te Yannick fils ya papa ozo comprendre donc na kati ya groupe na biso beta tour na repetition okomona ba biloko wana oyo Dady an'oloba mingi ebilengi ye toza na ye Na kati bilangi wana ya kapela eza nango na kati ya groupe ozo mona donc yango nazo loba na bana poto nazo loba na ba kinois tout le monde alingaki Daddy Dikambala nga mo Christ JM na bengisi bino botalaka groupe na biso boyaka na groupe na biso bokokuta image ya Daddy poto wana artiste azo jouer lokola ye donc akobimisa bino mayi ya misu ebika alelisa nga Sa papa lelisa nga makambo ya Dady nakoka koloba yango te na ba internet donc ba emission ebanda koleka ba oyo bayebi bamona donc devant micro kaka je pleurais na stade de martyrs parce que au delà de tout c'est mon vie que vie na nga ya kati vie na nga ya privé ya conseil ya makambo ebele et ti lelo nalobaka yango napesaka ye toujours raison ata nasala mabele esika aza soki vie na nga azoyoka Ayebi ke petit na nga nde na tika ye wana azo yeba nga pe na lobaka aza na raison ayebi pourquoi na lobaka aza na raison. Voilà merci merci vraiment beaucoup na ba reponse na ozo pesa oza vraiment clair mais est ce que mon Christ okoki koyebisa biso vraiment tomonaki na fin tokozongisa zongisa makambo na ye te po akufa mais akufa te po ba œuvre na ye ezali tomoni dejà Bo former dejà fils à papa toko zonga mua mukie tellement que na yambaka yo pe te na mambo ya Dady tango akufaka na en profiter pe na sala mua retro mukie to mona ye na suka Dady azalaki vraiment delaisse epa ba comedien c'etait comment ezalaki esala ye bino ndenge nini? Bon moi etant que famille hein je ne parle pas en tant que artiste comedien Est ce que ezalaki pe na kati oyo te pardon ezalaki na ba comedien oyo pe bandaki ko soutenir yo de près? Oui bazalaki tina ba hopitaux bon moi j'aime pas cite ba kombo ya batu na TV. Place baza ba oyebaki ya yo gratitude na yo penza o reconnaitre bango esa bango pe bien makasi. Bon ndenge nauti oloba na ba habitudes na ngai bango moko bayebi esika bazali donc nasepelaka vraiment kotanga ba kombo ya batu te pour sinon hein maman nakotanga deux or que trois quatre pe bazalaki bakobenga nga mbangu ya mokristo pourquoi tu nous as laisse comme ça donc c'est ça Eeh nalingi a se reserver mais ba artistes ba soutenaki bazalaki ba mosusu bawutaki ba poto bayaki ti na ba hopitaux donc ba part na bango pe ezalaki oyo pe ya Kinshasa ezalaki mais sauf que c'est le monde hein le monde a ete toujours comme ça tango tolinganaka tango toza na bomoyi mais soki mutu atiki biso maman na ngai nayebisa yo hee mwasi ya kitoko ya munene eza problème nayebisi yo omona penza batu ba batu ba benda na ngai nzinzi kaka mutu ayaka kolela mutu Yango omonaki na matanga ya Dady oyo nionso omonaki ti na ba morgue ti na ba separation ya ba matanga donc ba makambo ezalaki ebele hein donc nalingaka vraiment kokota makambo wana te parce que nako banda kolela omoni emission ebebi parce que nalobaka vieux wana ata mokili mokili eyebi te mais nga moko nayebi ndenge azalaki epa na nga et Nitumba la grande ayebi omoni donc yango tolikaka tolamusa kaka ye oyo ba oyo esalamaka nango na mokili tozo ko deplorer na yango. pour que na mbala sima ezonga te donc artiste reste un artiste soki akufi faut soutien na biso nionso peu n'importe vie privee na ye mais soki mutu wana akufi faut azwa ba respect oyo esengeli na ye eh malgre ezalaki bongo te na matanga ya ya dadi mais die bon balia ba mbongo balia ba mbongo fort ba mbongo ebima mais batu balia lia ba mbongo Nayebi que tofandaka pe na ba reunions mosusu après donc tolobelaka pe na ba presidents mosusu na bakonzi mosusu donc voila le monde continue voila le monde continue totalela beaucoup plus pe baoyo batikali totalela pe beaucoup plus bana hein tala kaka Olivier dikambala azali le beaugard Mannequin azo tanga bientot la azo silisa sixieme primaire na ye toza bongo na Rami voila Rami dikambala bwana Samantha donc ba petits wana bazali bazo senga soutien na bino batu bolingaki Dady dikambala mingi voila donc soki toko lobela pe groupe na biso. Voilà merci merci na la grande balobi. Gisèle musayi na bwaka bwaka bwaka bwaka mais Gisèle musayi suka fin mwasi kitoko pe taille eclairage public a eclaira lemba ake na allemagne a eclaire donc mindele basalaka vraiment erreur nde ba kitisa Gisèle musayi eclairage public soki aleki na nzela atambola mutu na se po soki atali kaka boye Panique generale ekoti na kati Allemagne. Merci na papa David motema ya Gisèle Musayi na ba bebe cherie na ngai. Tozonga mukie na les nouveaux ne eh chef eh momo ndeke bosala suka na erreur. Oyebi succès oyo Daddy Dikambala azalaka na yango soki fils wana akomi na yango mais boyebi te ke ezala scandale mpo na minute oyo toyebi ke monde oyo eza monde ya ba ingrat est ce que vraiment au maintenir succès wana niveau bino bolinga bosala ye soit akomi place wana Ye pe ake cote mosusu a former groupe na ye eyindela bino te? Merci na na question wana euh bon nako betela yango se te vraiment te parce que c'est un artiste donc asala kaka musala na ye monde eza bongo voilà aza na kati ya groupe azo travaille soki na lobi lobi mingi ekomi se pe hein makambo ebele donc to parler beaucoup plus parcours na ngai ba makambo na ngai donc wana aza acteur to bombi ye te Ah, mais là, tourne bien la mingi était. Voilà. Groupe, hein, mm. groupe. Même un trésor, mon pao maluka. Est-ce que vous allez aux États-Unis? napesi mbote wana masta na ngai ya nchiki banda kala liloko ma boss napesi mpe mbote ya solo na masta na ngai mopanzi ngai bora mibaa classe na biso eh, parce que suis un etelo donc bato mayele baza bapanza na bamonde entier Flory moyenge na Afrique du Sud na fandisi libanga na yo famille moyenge masta na nga tala kaka donc voila to continuer. Voilà merci oby plus tolobela parcours na yo est ce que à part groupe oyo osala quelque part to groupe ya liboso osala yango? Voilà question oyo nalingaki nazala nango mpenza na ebandeli mpo na kozongisa bato image ya mokristu. Merci mama. En theatre ngai Na tamboli trop hein, na sali theatre, na bandi theatre na bomuana euh, comme d'hab ndenge mutu nionso azalaka, na bandais beaucoup plus ko jouer role ya idole na ngai, okokamua kombo ya pasi komona, okokamua pasi ngai pe na mutala lelo ta, donc idole na nga Takinga, vieux Takinga que je salue, ouais wana penza idole na nga, bango na vieux, na vieux Ngalios, eh azongaka sima te, epuis vieux Tango azo beta ba biloko a. Nganga ee nganga na yokaka yo na sango nganga ee nganga yo nde sukisa donc vieux wana a marqua nga na vie apesa nga gout ya kosala theatre comprendre mais na ideologie ya eglise famille elingaki mingi losambo alors tango naye na eglise batali kaka ba talent ezali ba bwaki nga pe na theatre. Na ba 99 wana na bandi obundana bundana na ba groupe theatral ya eglise tobengisa artiste ya munene ya mboka oyo nga na joua naye na raffiere place azali tango mosusu ako se souvenir nango ladi esobe mon president na joua naye sur scène boye na spectacle ayebi place azali na commune ya kinshasa na salle paroissiale saint pierre donc Tala batu ba pesa ba gout to lelo to koma to place oyo to komi ba vieux place aza na pesi ye mbote na bima oyo to bengaka lelo eh figurant na film oyebi groupe evangeliste tango ezo regne moto wana basala basala film moko na l'église na biso wana saint pierre eh gabi eh voilà president gabi azaki sango Ba servant naye oyo bazalaki na libala wana ba deux filles, fille na bango moko na acteur na bango babalanaka donc ba parmi ba servant wana na makambo wana mokristu azalaka wana. Ozomona ba posa wana ndenge ebandi ekomata ye na ba 2000 Vieux Masuma azwi ba problème na groupe ne parce que Vieux Masuma ando repete na eglise. Masuma azwi problème ba acteur bakimi, president asololi. na ba konzi na biso eglise azwa biso toya mais eglise eboyi tala kaka monde yango eglise elobi te bango ba bo nzambe mingi makambo mingi tozwa mwa retard mais tango tokomi na ba ba 2002 Dieu m'a fait grâce place oyo nalobaka na banda theatre na TV na ba na ba na ba RTP Donc na banda theatre wana etant que de grand sapeur na jouer role mingi ya ba sapeurs mbala moko pub ekeyi na leki na les amis du Vatican ya maman Nathalie Makoma na pesi yo mbote mingi place ozali groupe wana ezalaki ya sango abbe iggy abbe puissant donc voilà parcours na leka pe epai epela na lemba Mais tozwaki mwa ba retard na ba moni bon ba ferre ekotaki ba Turquie ba voyage totia mwa maison d'habillement tovandisa pe idologie mutu moko pe azala mam pointe a controlaka mam tokosala yango tobungaki na monde artistique donc mambo nazoloba Eric Nyondo pretre asi international ayebi yango yango nabungaki no na monde wana depuis ba 2013 alors lokola idologie ezalaki Mama Eni avandi leur ba problème oyo eleki alobi aah nazo zongisa nazo lamusa le nouveau ne nako pesa charge oyo na makambo oyo epa nani nde omoni asalaki appel na ngai alobi non mukristu zongela masolo lokola ozalaka dejà na monde wana zonga vandisa idologie pour que mboka esepela pour que mokili pe emona eyeba musala oyo ozalaka nango parce que il ya des gens oyo bazalaka na mwa ba doute Bako comprendre oyo bako landa ba comprendre que non c'est un artiste puis bien forme a travaille pe na ba artiste ya minene ya mboka oyo mais tolobaka na biso mingi te po biso totalaka beaucoup plus bo nzambe voilà parcours na nga na comedie. Voilà merci merci beaucoup merci na reponse na yo. Bionzi totalelaka mingi bo nzambe kaka nde nzambe ya pasteur jean Paul vuda nzambe ya pasteur Daniel tshibambe vraiment ba accompagnaka Naomi musai na ba prière eeh mukristo koyebisa biso na parcours na yo vraiment eza mulayi ba difficultes nini oyo yo rencontra ti okoma na niveau oyo Question na yo esali nga eloko moko naloba eeh eloko nalongwaka na groupe ya golden ya ya Mamy Epela donc naya Test mama sepela na nga na niveau moko ayamba nga na nzoto esalamaka na batu nionso surtout te donc semaine moko naya test mère alobi yaka tournage soki nayebi solo nini esalamela ngai ah mama jour naya tournage après 5 jours cinquième jour naya tournage bi diarrhee oyo nga na bela eh donc nazalaki bien na nzoto nasali prière naya tournage Tango tosolika na maman ah bomemaka pe car na bi oui na memaka car na bi ça va tobeta eloko moko awa yo ozala na kati ya mutuka boye boye boye kaka tango apesi briefing maman eh na bando toka na nzoto libumu olemba te osangisaka biloko ah rien na lia kutu eloko te parce que na soki na na tournage na lingaka na ba biloko na ti prière kaka Mais nazwa fimbu moko na vie nayebisa maman nayebi president tina bakoka te abi nango toka boye ndenge nayebisi maman nakoka te faut nazonga ndaku nga na mwana lemba bana lemba bayebi eh lisolo nazo beta donc meme boss jibu liyongo phd ayebi masolo nazo beta donc kozonga nazonga na ndaku maman nazonga nanga bien nazonga nanga bien donc o diarrhee wana ekangama ona luka kutu zongo ike to ya inene rien Lelo evandisa nga pe maman na bi ti. Na okende suba kote wana ti. Voilà merci mais to mona monde oyo eza vraiment mabe makasi toyebi ya kala ba papa masumu ba president oyo elombe bazalaki kokende na monde oyo na droiture mais to mona lelo bino boza ba educateur ya masse bo eduque masse mais Tozo mona bozo pesa lisusu message ya malamu te na public ekomi po oyeba position ya bien po ovanda na mobali donc makambo ya chambre bokomi omema yango na kati ya TV oko pesa message epui ba maladi kobokanaka ba mbasu ba kobotanaka kobotolanaka ba mibali ba basi donc bomemi ba vie na bino prive boye bokotisi yango na monde a or ezalaka ba personnage oyo bino bosalaka. Voilà. C'est deplorable hein ba problème oyo ezo komela biso en tant que ba artistes donc ce n'est pas encourager ozo mona donc meme nga moko na film oyo tozo tozo lekisa oyo lieu du crime mais acteur actrice principale maman na mbasu aza na hopital Ahh shimergie na pesi yo mbote sika ozali mwasi ya kitoko donc mwana aza na hopital pona nini na yebi te omoni monde yango donc Wana bino na bino te. te bon eza makambo hein eza musala eh, par rapport ya realite omoni theatre eza realite ya monde oyo tozo vivre tomema yango na scène hein definition ya theatre tout court yango wana donc realite ndenge tozo vivre Biso toye nayoka na scène to jouer yango omoni mais etant que ba africain faut pas oublier que nous sommes des africain soki tozo tala ba pays mususu ba mindele ozo mona que non mitakala gogo haa bolimbisa ngai mais nous c'est pas notre culture na culture na biso tozo sala yango impe mais yango meme na nouveau ne ba makambo wana eza penza penza te parce que chef linzaka aza wana alandela eloko moko moko na ndenge musala ezo salema donc tosalaki eloko moko ya mutu ba viole mais faut mona ndenge tobombi film pona respect ya ba parent tout d'abord moi je suis un parent naza na bana Laurent Josange Makesa ouais ouais d'ailleurs TV ezo mona je suis marié donc mokili yango basi ya poto bomona azaka désormais hein non non non donc euh, Ça n'a rien avoir hein donc naza na muana oyo futur pretre futur cardinal ya mboka oyo ya mokili oyo Laurent Josange Makesa Pasinya ozo mona donc muana na nga atalaka ba film na biso ba trouver kaka ayebi logique ya papa na sexuel eloko moko wa nasala kaka awa nasala eh, partie moko awa na mwasi mais ndenge tovandi na ye muana na nga telemi abi papa qu'est-ce que vous faites là imaginez Donc nako moluka ba français nini po na kotisa na bomba moi na comprendre te eh c'est ça theatre eh c'est pas reel ozo comprendre donc tosalaka biloko moko boye yango toye na mayi ya sika na na le nouveau ne lokola toza biso nanu ba bebe tolingi vraiment moni bebe tolata nanu couche mwa pampex mwa eh biberon donc malembe malembe bato ba decouvrir Toye na nini tozongisa kaka respect tozongisa kaka theatre que non soboye sala theatre eh eza logique donc mutakala te bolumbu te makambo moko ya eh trop sexy te eh na monde wana parce que toza na ba vie na biso ba se respecta ba president elombe bazali ba vie oyo nga pe nazo nazo nazo mema eh mouvement na biso oyo le nouveau ne na ba na ba lolenge wana ya vie wana Eeh parce que c'est c'est la prière hein donc voilà. Respect ozonga na yango na kati ya le nouveau ne dejà maman kobanga te biso to se respectaka donc repetition tournage na bilamba na biso nde tolataka meme na ba matanga parce que eyindaka hein na ba matanga eyalaki soki oye matanga okotala boye te okozongisa boye te mais malembe malembe na bonzambe. Makambo ezo zonga na. Voilà merci tokomi okoma na suka pesa biso missage na yo bo bombeli biso nini na kati ya le nouveau ne est ce que vraiment toko sepela penza ezala te ke oh cinq mois six mois to sepeli après une annee to bo to komo baye na bino biso bon biso na koyebisa yo maman obaye biso te biso nde na ye biso toza nanu ba bebe na yango esi abaya bebe Eh, moto abaya bebe ate mpo bebe apesaka elengi ata obota 10 donc 11e wana ntango aye moto nyonso alingaka ye donc poto eza ya koningana parce que le nouveau ne eye toto nazoloba boye nazomona grande dame rosette lingwa la porsche nazomona yo esika ozali nazomona dadi manaka pretre mosquet na bruxelles wana loma oyo tobengaka rasta toza na biso babebe donc Ça n'a rien avoir toza kuna besoin kutu te que mokili bolemba biso donc bo bolengela biso parce que après lieu du crime toza na maman na film toza na maman na film oyo ezoya oyo ezo lambama na kati ya labo trahison hein trahison ti film wana trahison bo mona histoire bo comprendre que tomemi theatre tomemi cinema congolaise na ba ndenge mosusu mais na ba ligne mosusu na ba ligne oyo ezalaka pena ya ba vie na biso wana ya kala hein ya ba takinga Non ya koyemba ba opera non mais ba strategie moko boye ya kala wana pe tozongisi yango na kati po bana poto basepela po ba masta tout ba congolais na yo pe maman mwasi ya monene ya kitoko osepela voila donc tozali batu babunga biso te babunga te batu bakosepela po apres film wana natangi toza na monsieur François olasuma Makambu likolo ya makambu donc ah mama tika donc bo reste branche na chaine oyo ah, reste branche abonnez vous massivement parce que makambo minene sikoyo bino navandisi ideologie mpo nando bunga nando kimamwa tv ningaki nazala mpe réservé wana nzambe na ngai sikoyo apermettre alobi no mokristu leka mokili sikoyo eyeba donc bosabone awa ah, bwanda ozwanga mpena makambo minene na chaîne oyo ekofanda Voilà, merci, merci na Nicole Menza, Nicole Menza motema ya eh, motema ya papa quoi. Papa comprendre ka kombo ekimi, Nicole Menza vraiment ma copine chérie, moi c'est mon nene Dorcas, Dorcas Fama. Eh, famille coucou momo Ya ngai ndeko tala malgre to monana te naza parrain oyebi donc chaine oyo eza ya ngai donc na tali lisusu madame na pesi yo mbote ebele place ozali na pesi mbote na heritier djibril yongo phd donc masta na ngai me ya boss ana taille moko terrible neti ka ba aziz de makukula donc oyo akokani na yo azali te nake mona musayi ornella Maman alambelaka nga biloko omoni babenga ngo ni mbinzwa ya Maman mwamba sociale. ah maman sociale Mwasi Nzambe. fanda wumela seko na seko donc wana ba oyo ya nga ya kati na lemba boyebi mais soki na kitisi lisusu idologie ahh nake mona nako bosana yo te la reine mère Ange Tumba bakiselaka ye makesa maman ya Laurent Josange Makesa na pesi yo mbote sans yo vie na nga eza nango eloko te. Donc yo oyebi totie nionso maboko ya nzambe. Na telemisi libanga munene na la grande en itumba mama bunda c'est ça mokili donc toza na sima na yo ba fimbi ya ndangi ba na sima na yo tozo bunda masolo eza wana As international Eric niondo masta na ngai oza mon jumeau donc jumeau na ngai nde yo donc butu na moyi bureau yo nake komona shop Etindelaka nga ba credit na zangaka yango te Arnold Lukoji wewa hein yowa pardon shop yowa na croisement kaka wana ya commune ya kin po nga na mwana commune ya kin mabele na bosanaka yango te naza mwana lemba mabele na bosanaka yango te na mwana mbinza mabele na bosanaka yango te donc ba pretre nionso ya mbinza ba pretre nionso ya lemba mokristu yeyo hein donc mokristu yeyo na pesi mbote ebele na Rosette Lingua na bandeli yango la Porsche pe na Angola na bosana batu ya Angola te na ke ko mona wana Charlène la mama monzele na bandeli Charlène la mama monzele mama na exauce vraiment mama merci na na ebele ya koloba na yo te muindu na yo batela yango kaka po biso ba papa to sepelaka Charlène monzele mopao tresor maluka na bosani te president na ngai mama donc president Achille mutombo. Itzi tolandi forever nazo mona bino pasteur bitona na tiki yo oza masta na nga moko ma pasteur parce que nga pe soki eglise na nga eh ebombaki bombaki nga te nde ebomba nga boye mbele pe na nanga pasteur parce que na nanga pe na ba qualite wana ba don wana kobosana te eh mama na eglise na nga naza evangeliste donc yango ozo mona ba respect wana meme na maloba donc toujours na bo nzambe. Ok voila napesi batu nionso tout mbote oyo balandi ngai oyo balandi emission oyo bo s'abonner toujours na chaine na biso HD constructing donc nakobanda leka de temps en temps et puis eza mwa mabe te napesa numero na ngai ti eeh Mutu nioso a se. Bayebaka toi desormais. Mutu a mutu. Pas d'appel de derangement. Bon ça n'a rien à voir. Pardon na bomele ba marche te eh pardon. Moto mutu nioso a sepela mu Christu hein donc ozala muasi ozala mobali donc numero na nga ezali bongo plus 243 89 68 44 600 52 527 wana bozui ngai moko mokristu en personne et puis pona groupe na biso to repetaka chaque vendredi chaque lundi pe vendredi ya semaine toza bongo na espace Ricardo eza kaka entre na lingwala niangwe croisement niangwe na kutu epai ya maman Vicky Esabe mwasi ya kitoko ta makolo etonda poil donc Napesi yo mbote esika ozali, tovandisa masolo na biso kuna donc bana poto nionso ba deconfines eeh masolo efunguami seko black TV bana bao lela eeh nick pez bana bao lela masolo efunguami donc bo kita kin esika mususu eza te ndenge nayebisi bino. Na Ricardo to repetaka wana boya ebele bokomona musala bokomona ba fils à papa bokomona ba deux minutes en couleur bokomona donc ba Laetitia Japai donc voilà oyo nazalaki na yango na mokolo ya lelo donc nouveau ne yango oyo makambo ezokende oyo balobaka na kikongo kisalu ebanda. Oti Bruxelles, oti partout dans le monde, tu m'appelles ou bien ozwi transport en matete. Ekobele ya matete, iti na arrêt Bambino, école Bambino, na face ya Bambino. Je nazo lule afa ba nyonso ba lula ye. Steffi Malanda, mwana moko propre, kanga motema, mosala ezalaka ndenge wana, hein? Kotya souci ti. Donc nga mo papa nalingi yo mingi. Donc voilà, Laurent Josange Makesa, tel père, tel fils. Donc euh, Pasinia Cardinal ya lobi papa djibril mwana wa liati joyeux anniversaire na maman ya boss djibril oyebi yango hein eh PHD lelo anniversaire ya maman naye Ernest donc natikeli yo maman nazo ya monga fula wana pona kolia komela donc joyeux anniversaire à toi maman. Voilà merci kaka nde balobaka kisalu. Natalaki ye na ba makolo namonaki ape moto ya makolo etonda donc. Donc eza nde boboka nde batu makolo etonda bongo nga mna surcharge boye surcharge balobi air force one zilatan ibrahimovic de long jump surcharge voila eh ma maman cherie mado mujinga mutu abota mwasi ya surcharge Mon papa eh, Johnny Musai mayele dessin animé balobi immortel Johnny Musai famille Musai mobimba nalinga bino ya trop na bike bolela Naomi Musai na bino vraiment Pardon maman na bosani fondation ba maman to telema Maman Irène Malembi mwasi ya papa pasteur Emmanuel Malembi vieux oyo mwana na yo hein tiela nga na se donc fondation ba maman to telema Toujours bana poto boyoki fondation donc bo soutenir yango ya maman Irène ye pe kaka mbinga lokola maman journaliste na biso oyo eh biso ba mbinga oyo wapi. Voilà balobi competition ya basi ya mbinga merci na bino nionso anto musai motema ya JP mboma famille musai momba na lela bino ya trop bozala branche na HD consulting TV quant à moi je vous laisse dejà vraiment tokutana kaka na numero mususu je dis bye bye.